электрлешкен айнек таягы менен шарды зарядтайлы. Зарядталган шар айнек таяктан түртүлүшүүдө ал эми ага электрлешкен эбонит таягын жакындатса анда ага шар тартылышты